И всех витаю с вами, как всегда, КТ. Сегодня мы играем на гитаре, пока мне это не надоест. Вот, вот она моя монетка. Одна гривна, к сожалению, без вебки. Но зато запись звука-то идет, идет. Погнали, значит. А, буду пытаться что-то играть. Что тут? Вот здесь вот попробую зажать две струны. Ну, вместо смычка, или как там это называется, я буду использовать одну гривну. Играю я, ну, впервые как бы, ну, ну и что. Зато гитара у меня собственная. Ой, о, сейчас грустный сонг будем играть. А ну-ка. Так. Боже. Боже, я вообще играть не умею. А ну-ка. боже, я даже нормально зажать не могу. Говно, мне надоело. Всем пока.